¿qué tal? Esto es Dread Halls, los salones del terror. Lleváis ya mucho tiempo pidiéndome por YouTube que juegue algo de miedo, así que vosotros lo habéis querido. Encima me pongo de pie, muy valiente yo para sentir todavía más la inversión. Así que empezamos. Solamente el sonido ya el sonido ya da miedo. Pues esto es una demo de un juego, el típico juego de recorrer mazmorras. Fijaos que tengo aquí un mapa que se irá dibujando a medida que avance. Podéis ver. Y bueno, pues no tengo armas, estoy indefenso. Lo único que puedo hacer es abrir cofres para recoger tesoros, que creo que no me sirven para nada y utilizar el sigilo para que las criaturas que pueblan estas mazmorras no me escuchen. no la puedo cerrar, así que espero que pase de largo. No veo nada. enciendo la luz. Joder. Enciendo la luz para encontrarme esto. Me ha movido la cabeza, ¿verdad? La madre... Ah, vale. Cada vez que miro para un lado, se acerca. Está muy a gusto ahí desde YouTube viéndome, ¿verdad? Si es que no sé para qué os haré caso. voy por aquí y espero que no salga de la habitación. Fijaos la pequeña parte del mapa que recorrí. Ay, vamos a ver, aquí que me encuentro. ¿Otra niña de exorcista o qué? Bueno, una habitación vacía para variar. Otra moneda. Ya tengo cinco monedas de oro que no sé qué hacer con ellas. ¿Lo veo. un pergamino. Día 16. Hemos encontrado tres cadáveres torturados. El juez tiene hambre. Muy alentador. Bueno, vamos a ver por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Habéis oído algo? No sé si me queda alguna. Un poquito de luz. No hay nada mal. Vale, es un pasillo bastante largo. ¿Puedo correr? Sí. Nadie por aquí, nadie por aquí. Vaya tela. una sala oscura, qué sorpresa. Encima la musiquita anima. Nada. Pareció ver algo por ahí, pero es que no veo absolutamente nada. grandes está Este eh. largo, Otro de No sé si poder Ahora no puedo correr supone que tiene que haber una salida en alguna parte. Por favor, recordadme que no vuelvo a haceros caso cuando me tiráis algo para los vídeos. Los mapas son aleatorios, por cierto, así que esto no está preparado. Yo me estoy encontrando por lo que me estoy encontrando. no veo nada. A ver aquí. Nada. Pues qué bien. Como esto ya está explorado, supongo que no encontraré a nadie. Nada. Vamos a ver esto que habrá a la izquierda. caso, lo dejo ahí. Bueno, nosotros pues otro sin salida. Voy a ser el más rico del cementerio. Y eso. Madre mía. estoy yo para una urgencia. Si entra ahora mismo alguien en la habitación y me da un toque en el hombro, a mí me da algo. ¿Has visto alguien que ha pasado por el pasillo. Uy, estoy imaginando cosas. Si todo esto es mentira, estoy en mi habitación tranquilamente de pie. Joder. Otra vez la niña de del socio. Pues ahora, no puedo salir, saltar, ni hacer nada. Vaya impresión. Menos mal que llevo horas de vuelo con el Oculus porque si no... Bueno pues... Voy a ver si lo dejo un rato, me voy a dar una vuelta a la calle y ya veremos cuando grabo otro vídeo. Hasta luego.